assalomu alaykum hammaga mana bugun muallifiy qo'shiqlarimizni yozdik alloh qodir qilib mana furqat akam studiyalarda chiroyli qilib ovozlar yozyapmiz sanjar aka mana garmoniya sololarni gitarada chiroyli qilib berdilar xudo xohlasa alloh qodir qilgancha aytdik ozgina sizlarga ilindik marhamat bir eshitib ko'ringlar baho berasizlar آیده ناگهان bizlarga kun hijron aylading har yorimga vasling arzon aylading oshiqlarga kun hijron aylading har yorimga ey chehrasi qamardin ham munavvar labing lalu ching safoda gavhar ey chehrasi qamardin ham munavvar labing lalu ching 花。